Welkom bij uh, eh, Pols eh, Model Train Stuff. Ah, ik heb net eh, een heleboel hier opgeruimd, zodat ik weer een keer een video kan doen. Ik heb hier een Roco trein. Deze is, dit is mijn eerste digitale trein. Het staat op dit moment op analoge mode. Die gaat eruit. Ehm, wat hiermee was toen gekregen, deze hoek hier was afgebroken die is inmiddels, eh, heb ik die gelijmd en ziet er redelijk uit. Kan nog wel wat schoongemaakt worden. En de pantograaf was defect. Ik weet inmiddels hoe ik het pantograaf moet repareren, maar dat doe ik een andere keer. Deze, hier heb ik een uh, reserveonderdeel van uh, weten te bestellen. Dus die, die gaat eruit, de decoder gaat erin, de zijrails fel oranje heb ik ook een nieuwe besteld. Die gaat er ook in. En... Oh. Dan is deze weer eh, helemaal goed om mee te rijden. Ik heb... Zo. Deze kan nog wel eens handig zijn. is het alleen maar voor het viertje. tegenwoordig mijn laptop naast me staan. Hoe kan ik voortaan zien ehm, wat ik aan het doen ben. Het geluid is nog steeds niet helemaal goed, want dat, eh, er hangt hier een losse microfoon. Dus als ik hier ga praten of daar, dan hoor je het minder goed. Maar het moet vooral voor mij leuk blijven. Kijk aan, deze ziet er toch wel wel anders uit dan die vorige. Maar als het past, vind ik het prima. Dit moet naar onderen, zo. Dan nou, zit er dadelijk een splinter, splinternieuwe pantograaf op. Zo'n oude lelijke locomotief. je er weer eens in om te krijgen. kom op. Hoe moeilijk kan het zijn? Zo. Nou, dat ziet er aardig uit. Het ziet er niet hetzelfde uit als de, oude, maar dat is prima. deze hier aan de zijkant. Een aantal van die gaten lijken dichtgelijmd te zijn. Ik heb dus goed is de oude gele, ja eigenlijk zijn de relingen van de trapjes, die heb ik ook nog ergens liggen. En kan nog wel eens handig zijn om dat gat mee open te krijgen. Dat doe ik dan liever niet met een nieuwe. uiteindelijk zo hierin. Op de zijkant van de... Uh, gaat toch mooi passen. Op de zijkant van de trap. Daar moet echt een stuk af. Dit kleine ding steekt anders Ehm, tot de ver voorbij. Ja, dat gaat hier onderdoor, dat gaat niet goed. Dus ik moet hier een stuk van afhalen. Dat is niet heel erg. Oeh, dat spul. spul. En het is hard nu om er ergens in te krijgen. De bovenkant moet dan hierin. Zo. Nu zit er eh, een eh, stukje trapleuning op. Hij steekt vrij ver door, maar eh, dat mm, gaat hier geen probleem geven. Ik denk dat ik mijn veiligheidsbril op moet zetten met het afknippen van deze. Ik kijk in ieder geval wel even de andere kant op. die stukken die ik afknip, ik hoop dat ik ze daar nog kan vinden, want ze liggen nu natuurlijk door de hele schuur in, Maar die zijn wel bijzonder handig eh, voor andere reparatieprojecten. Eh, zo ben ik bezig eh, met een Lima-trein. Ik ben bezig met een Lima-trein die heeft een kapotte koppeling tussen de treinstellen. Ehm, dit metaal is, als ik het ehm, een beetje weet te verbuigen, kan ik het erop lijmen. Dat is ideaal. Ik heb het nu gedaan met... Eh, ja, ik, ik heb hier altijd weerstanden. Dus kijken, weerstanden. Hier. En hier zit dus ook een eh, stuk metaal aan. En die knip ik vaak eh, korter. Dat heb ik nu gebruikt. En op zich werkt dat. Het enige punt is dat je het... het buigt makkelijk weer terug. Zo, die vloog door de hele schuur. Het buigt makkelijk terug, dus je, eh, je kunt hem mooi vastmaken, hij blijft vastzitten. Uh, eh, als je hem los eh, maakt, dan moet je hem weer opnieuw helemaal terugbuigen om hem weer vast te zetten de volgende keer. Dus het is misschien met dit, dit is zulk stevig spul. Dat, dat er wel eens kan zijn dat als ik die eenmaal goed heb gebogen, dat het gewoon blijft werken. Maar nou, dan zal ik eerst een moeten vangen. Want ze vliegen echt eh, alle kanten op. dit stukje trap moet even nog een klein beetje gelijmd worden, zie ik. Zo. En dan hoop ik dat ook dit gat open blijft. ik doe, ik zet er gewoon deze trapleuning op. En hoop dat die hem op zijn plek houdt. snuift het weer lekker. lijn. Ik snap wel als het snuiven. Die hierin. Dat doorheen. Zo. Zo. Oh, dan nou kan ik tenminste eh, zien als ik het opneem dat het net buiten beeld is. Wat een luxe. Aan deze kant is al heel veel eh, gerommeld en gelijmd. die... Ah, die is scherp. Oh. Metaal is zeker geschikt om iets open te duwen. Mm. Zo. Maar het is niet fijn zeg. Bloed moet vloeien. De enige manier dat ik eigenlijk weet om dit open te krijgen is door eh, een kleine boor of dit te gebruiken als kleine boor. Hier rustig eh, in te boren. Maar die spullen heb ik nu nog niet. Dus... Zo. Ga ik in ieder geval wel die daarnaast zit doen. Dus zeg, dit doet echt, dit is niet fijn. Zo'n stuk metaal even je vinger in steken. Ik was al een beetje bezorgd om met het inzetten van deze trapleidingen dat het zou gebeuren. Toen had ik geluk. opnieuw eh, even proberen open te krijgen. Eh, vanaf de voorkant zie je eh, nu nog wel te zien dat deze doorlopen Dus eigenlijk moet ik ze ook nog een keer bijknippen. Ik doe dat wel op het moment dat alles goed uitgehard is van alle lijm die hier overal op zit. staat in ieder geval wel de decoder weer aan. Die hier vroeger in zat. Er zat mooi op een stukje dubbelzijdige tape. Die tape doet niks meer. Ik heb ze op niks anders liggen. Dus dat komt, dat komt straks nog. Nou, zit nu wel goed. Die kap die klikt niet meer. Hier is de klik, hier is de klik, hier is de klik. Daar is het. er is ook één. Volgens mij is dit de decoderklem. die daarvoor vrijgemaakt is. Zo, ja, dan valt hij op zijn plek en hij zit vast. Dat is mooi. Oké, op het spoor. Ik heb mijn decoder pro al aanstaan. Dus kijken of hij hem kan vinden. Hij zit op het verkeerde spoor. Zo. <clears throat> Even opnieuw opstarten, want als je hem eenmaal eh, op Identify hebt gezet en je wil hem afbreken, eh, dat gaat niet. New logo, read from type. Ja. En hij rijdt rustig op en neer. Voor mij hoorbaar. Oeh, er zijn een heleboel types. sound, nee, dit is een Lock Pilot 4 DCC. Geen micro, gewoon een normale ga op 6 zetten. Dat vind ik leuk. Yes, safe. Oh, natuurlijk een naam. Uh, Alf, 5 had ook nog een punt. Daar staat ook nog niks geef mij mijn throttle. En zet hem op het main track. Nu ben ik met name benieuwd dat het vooruit, wat ik altijd als vooruit heb beschouwd, ook echt vooruit is. Vuile rails, vuile wielen. Maar vooruit, wat ik altijd als vooruit beschouw, is ook vooruit. Dat is mooi. Nou, aan deze kant is hij duidelijk gevallen. Hier ontbreekt nog eh, wat hier ook zit. Wat eh, ronde stukken plastic, maar misschien dat hij wel vanaf van deze stukken gemeen staal kan gaan maken en erop kan zetten. trekt mooi op. Prima. Die is dus alweer bijna in orde. Dit was eigenlijk mijn eerste digitale locomotief van een paar maanden terug. Ik kwam met een heleboel eh, extra decoders. Eh, geen idee wat, eh, wat voor types dat, dat waren. Heb ik niet uit kunnen vinden. Ik heb ze ook weer van de hand gedaan. Deze locomotief vind ik wel leuk om te houden. Het is geen mooie, er zitten flink wat lijmresten op binnenkant is ook niet van het. Het is eigenlijk een blok staal dat je ook door de ramen kunt zien. Eh, maar eh, met een beetje liefde en goede wil is het best een leuk dingetje. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ehm, ik hoop dat je het leuk vond.